әже болшко жеңдім күйдің серілнә түмірмет шасын болсын халіне жамаған қатынге өрмейне кетілхе жиділ ол жавхын сельнисін тоғрут нисче дахурна кесік сардан қатынасияға дәлік цимби хамдан жирдук саян уга болхла кем бурутап энуген сен метре